to'pida halok bo'lganlar qabrga qo'yildi 23 yanvar seshanba kuni tongda namangan xalqaro aeroportiga to'pida halok bo'lganlarning tobiti ortilgan favqulodda vaziyatlar vazirligi samolyoti kelib qo'ndi bu haqda daryo muxbiri xabar bermoqda samolyotda fojia qurboni bo'lgan vodiyliklarning jasadi keltirildi ulardan 31 nafari namangan 16 nafari farg'ona Andijon viloyati fuqarolari, aeroportda uch viloyat hokimlari, o'qni muhofaza qilish idoralari rahbarlari hozir bo'ldi. U yerdan nari tobutlar viloyatlarga olib ketildi. Tobutlar avval qurbonlarning oilalariga yetkazildi. Mudallashuvdan so'ng janoza namozlari o'qildi. Namozlar ayrim joylarda masjidlarda, boshqa joylarda qabristonlarda ado etildi. Shundan so'ng marhumlar qabristonlarga qo'yildi. Ulamolar ularning haqqiga duo